哟，这是一朵校花，你知道的。欢迎收看《心墙透视镜》这集，要测验你的控制欲有多强。Let's go。当你去剪头发时，你都如何跟设计师沟通？一，拿一堆造型杂志，请设计师帮你决定。二，口头说明自己的想法。三，请设计师照着你给的图片设计。四，任由设计师发挥。 选择第一个选项，拿一堆造型杂志，请设计师帮你决定的人，你的控制欲四十分。你很好商量，常常别人说什么就做什么，甚至连原本自己计划好的东西都会落入别人手中，主导权变成别人。选择二。 口头说明自己的想法的人，你的控制欲六十分。你的爱好分明，对自己有兴趣的事会想要全心全意投入，旁人完全无法干涉。对于没兴趣的事，你会完全不管。选择三，请设计师照着你给的图片设计的人，你的控制欲。 九十分，你是一个没有安全感的人，你宁愿让自己累个半死，也不愿意授权给别人做，除非自己觉得自己做不到，才会请求别人的协助。选择四，任由设计师发挥的人，你的控制欲七十五分，你只相信自己熟悉的人。